estamos con un amigo. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, Estamos en la autopista Medellín-Bogotá. Juan, ¿dónde vives, parce? Yo, vivo allí abajo en la casita, ahí en aquí autopista. ¿Y el caserío tiene algún nombre? No, se llama Chucho Gato. Chucho Gato. Chucho Gato. Eh, me lo conocí un día bajando en un bus, en cualquier bus de estos que baja por ahí. Eh, ¿Y hoy para dónde va? ¿Qué está haciendo? Ah, yo voy a ver si me regalan unos huevitos de mano para allá, para la casa de mi mamá. ¿Los huevitos dónde los pedes? Ah, ahí en ese estadero, de vez en cuando le regalan a uno. Como saben que nosotros somos pobres hermanos y honradamente a nadie le robamos ni le quitamos nada. Gracias a Dios me gusta camellar hermano honradamente. A Juan lo conocí un día en el bus que estaba yendo a Río Negro por cositas a la plaza. Y bueno, con Juan vamos a hacer historias después. Te, buscaré para que hagamos un documental y esas cosas. Oiga. Eso es. Yo siempre me voy para la menorista, para la mayoritaria, recoger papitas, yuca por ahí. A pedir hermano, si usted encuentra una papa mala, la otra mitad sirve para echar la olla. uno tiene que ser honradamente camellador hermano. Así fue Carlos, un colombiano más.